Son Elena Cacabelos, unha das socias da cooperativa Gaia dos Nenos de Santiago de Compostela, un espazo que naceu para poñer en sintonía as necesidades das crianzas e as necesidades dos adultos. Hoxe estamos aquí para apoiar o Delas Fest. Píntame o Delas Fest. Píntanos o Delas Fest.